армысыздар ардақты ағайын мен еркін рақшып алматы қаласы бостандық ауданынан мәслихатқа кандидат ретінде сайлауға қатысып жатырмын осы төрт бес күннің ішінде мен көптеген аудан тұрғындарымен кездесіп олардың қал жағдайын сұрап біліп проблемалармен таныстым сөйтсем мына ауданда проблема деген шаш етектен екен тек қана бұл ауданда емес бүкіл елімізде проблема жетеді ғой мына ауданда элитный салынған элитный үйлердің жанынан әлеуметтік нысандар салынбаған балабақшалар салынбаған мектептер салынбаған жетіспейді балабақшада мектепте бұның бәріне мен жеке жеке тоқталып өтемін әлі мен бүгін айтайын дегенім міне менің артымда тұрған ғимарат нысан қандай ә, ғимарат деп ойлайсыздар бұны ешкім таба алмайды жұмбақ жұмбақ бұны әкім ғана біледі сөйтсек бұл кітапхана екен оқырмандар кітапхананы іздеп таппай жүреді екен әкім мырза осыны көпке созбай бір аптаның ішінде жазып қойыңыз қандай кітапхана қандай мекенжайда орналасқанын әйтпесе менің ойым ұшқыр бұл кітапханаға әкім әкесінің атын жазып қояйын деп сақтап жүрген шығар деген ой келуі мүмкін так что жұмыс істеңіз ақша жоқ деп айтпаңыз ақша жетеді кез келген осы райондағы ұрыға айтасыз ақшасын шығарады іліп қояйын әйтпесе тұрғындар айтып жатыр біз өзіміз қалтамыздан ақша шығарып иә жасайық жасатайық осыны деп мен айттым қойыңдар әкімнің ақшасы жетеді дедім так что әкім мырза жұмыс істеңіз бір аптадан кейін келіп егер мына жерде жазу жазу жазылмайтын болса онда маған ренжімейсіз мен бұны жазатын адамды табамын басқа жақтан одан кейін ауданда құлайын деп тұрған шірген ескі ағаштар өте көп екен тұрғындар осы жайлы біз әкімшілікке қанша рет арыздансақ та біздің арыз шағымымызды тыңдамайды дейді сондықтан да мен осы ауданның көшедегі құлайын деп тұрған ағаштарға жауапты кісіге айтамын маған хабарлас сегіз жеті жүз жеті жүз он бір жетпіс екі отыз жеті мен саған қай жерде қандай ағашты кесу керек екенін көрсетемін түсіндіремін мен айтқан уақытта сен сол ағаштарды кеспесең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 thank you